кальцийдин туз кислотасы менен болгон реакциясы кальций күмүш түстөгү ак металл катуу жана ийилчээк ал жегич жер металлдарына кирет жогорку химиялык активдүүлүккө ээ нымдуу абада кальций оксид гидроксид катмары менен капталат кальцийдин кичинекей бөлүкчөсүн суюлтулган туз кислотасына салабыз кальций өтө ылдам суюлтулган азот кислотасы менен реакцияга кирип суутекти бөлүп чыгарат